assalomu alaykum barcha barchaga do'stlar sizlar o'ylashinglar mumkin nimaki bularni orqasi e, zelenlik fond ho'p do'stlar biz o'zbekistonda ya'ni biz o'zimiz ijodiy guruh bilan birgalikda e, fantastiskiy kino olmoqchimiz e, shu jumladan hozir eng ommabop filmlardan biri misol uchun avatar filmi hamda titanik filmini biz o'zbek rejimida olmoqchimiz kecha o'zbekский filmga xo'sh deb aytishdi endi replagan aytingga endi shunga atit qilishim kerak edi прикольный gapiring mahrum aka tut deydi ketaveradi degan ko'rsatuv ketdik